ассалаумағалейкум құрметті телекөрермендер әдеттегідей өздеріңізбен бірге заң саласында әңгіме өрбітетін маңызды мәселе тікелей эфирінің сейсенбілік санын бастаймыз пара алу беруде заңға қайшы болғанымен мәселеңді ертерек шешіп беремін деп ақша дәмететін жағдайлар болуы мүмкін осындай кезде не істеуіміз керек парақорлықтың қалай алдын аламыз парақорды қалай әшкерелейміз мінекей құрметті телекөрермен біз бүгін осы сұрақтарға жауап іздейміз осы сұрақтарға жауап табу үшін студиямызға э, белгілі қонақтарды шақырдық солармен таныстырып өтсек қазақстан республикасы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс қимыл агенттігі алматы қаласы бойынша департаментінің аса маңызды істер жөніндегі аға офицері ернар тоқтабайұлы және белгілі заңгер мадияр аймырзаұлы студиямызға қош келдіңіздер қош олай болса алғашқы сұрағымызды елнар тоқтабайұлы өзіңізден бастасақ жалпы енді тақырып параға қатысты болғандықтан пара дегеніміз не қандай түрлері бар соны бір ашып айтып өтсеңіз ә, үлкен рахмет сұрағыңызға ә, сіздердің бағдарламаларыңызға үлкен рахмет халықтың деген осындай құқықтық санасын ашып жатқанға осындай бағдарлама ашқандарыңызға үлкен рахмет біздің агенттіктен бізді шақырып осы тікелей эфирге шақырғандарыңызға алғыс білдіреміз енді параға көшетін болсақ ол параның түрлері көп ол ақшалай да болуы мүмкін құнды заттар болуы мүмкін құнды қағаздар болуы мүмкін ә, пәтерлер болуы мүмкін ә, әртүрлі заттар болуы мүмкін даже шетелге приглашение соның өзі деген барлығы деген ә, параға пара болып жатады біз енді мысалы пара дегенде тек қана ақшалай деп елестетеміз олай емес екен ғой иә түр әрине сан алуан болып кете береді иә әрине даже мынау неге барсаңыз кейбір магазиндердің басшылары бар скидочный талон береді әдейілеп сіз үшін 70-80 проценттік скидка жасауы мүмкін соның бәрі деген пара болып есептеледі жемқорлыққа ұласып кетуі мүмкін иә ар жағы ә, жақсы ә, мадияр аға жалпы осы жемқорлық көбінесе қандай салаларда кездеседі деп айта аласыз заңгер ретінде біздің қазіргі өміріміздің барлық саласында мен айтар едім бала ә, дүниеге келгеннен ә, бұл өмірден өткенше біз құқықтың аясында өмір сүреміз және өкінішке орай барлық салада кездеседі мысалы үшін ә, кішкентай баланы бала бақшаға орналастырудың өзі қазір мына мемлекетімізде балаларға орын жетіспеушіліктен оның өзі бір фактор ретінде итермелеп жаңағы пара беру арқылы осындай мәселелерді шешуге және білім саласында да пара мәселесі өте көп кешегі болып жатқан мынау енді жаңағы бірыңғай тестілерде де сондай жағдайлар орын алып жатыр ол ешқандай жасырын жағдай емес жылда орын алып жатыр жылда әшкерелеп жатады ә, жер қатынастар саласында да жер дауы дейді жесір дауы дейді мынау сот саласында да өкінішке орай қазір мынау сот тарапынан да әділ емес сот шешімдері шығып жатыр және сот тарапынан да пара алған тұлғалар ұсталып жатыр яғни біздің өміріміздің барлық саласына бұл қазіргі заманның індеті деп айтсақ болады кәдімгідей ә, ол індетпен біздің барлық жүйе ауырып жатыр иә, енді кәдімгідей сіңіп кеткен бойымызға қанымызға бұрында болған қазір де бар бола да беретін шығар бірақ енді агенттіктің департаменттің негізгі қызметі соны азайту иә әрине енді статистикалық тұрғыдан алғанда енді жасап жатқан қаншама жұмыстар бар оны көріп жатырмыз иә ә, бәрібір енді азаю фактылары бар шығар былайша айтқанда ауызды қу шөппен сүрте беруге болмайтын шығар иә әрине агенттік және департамент бірінші сол сыбайлас жемқорлықтың алдын алу бойынша көп іс шаралар ұйымдастырып жүргізіліп жатыр одан кейін біздің жедел атқару тобымыз бар олар да өз жұмыстарын көрсетіп жатыр және қазіргі өздеріңіз байқап жатқан шығарсыздар бұл қоғаммен тығыз байланысты болып жатырмыз қоғамдық ұйымдармен қоғамның мүшелерімен қарапайым халықпен жаңағы біздің жаңа әлеуметтік желілермен де тікелей ақпарат түссе болды сол бойынша тексеру мәселелері іске асады және асып та жатыр енді жұмыс енді тынымсыз тоқтаусыз күрделі қой жұмыс иә, өте жүргізіліп жатыр осы жемқорлық жақсы енді осы жаңа жемқорлық деп жатырмыз пара деп жатырмыз жалпы адамды осы пара алуға не нәрсе итермелейді тек қана әйтеуір ақша тауып қалсам байып келсем деген ғана ой ма әлде басқа да бір себептер болуы мүмкін ба қалай ойлайсыз ондай мәселені екі жақты қарастыру керек қой ол мәселені екі жақты қарастыру керек мысалы үшін пара алуға не итермелейді және пара беруге не итермелейді иә. өйткені бұл жағдайда екеуі де қылмыс болып танылады егер осы екеуінің арасында тараптың арасында делдал адам болса оның да әрекеті қылмыс болып танылу керек бізде мысалы үшін пара алушыға итермелейтін нәрсе ол ашкөздік тойымсыздық және өзінің Ә, жаңағы жауаптылыққа тартылмайтынына сенімділік иә. сондай көп жағдайлар ол пара алуға «Ә, тез байып кетсем деген жаңағы өзінің құзыретін сол ә, белгілі бір лауазым иесі болып отырғаннан кейін сол уақытты пайдаланып жаңағы өзінің үлесіне жүзеге асыру ал мысалы үшін пара ауырдың астымен жеңілдің үстімен деп жатады ғой иә әрине оңай пара берушілерге қарасаңыз ол жаңағындай әділдікке қол жеткізе алмағандықтан біздің үкіметке деген сенімсіздіктен көп жағдайлар өйткені не үшін адамдар әділ шешім шығару үшін сотқа пара беруге мәжбүр өйткені жаңағы айтқандай сот тарапынан да ә, әділетсіздік шешімдердің орын алуы кеше ғана біз өзіміз ә, мынау жағдайдың куәсі болып отырмыз бес адам яғни бейбіт өмірде бес адам бір оқтан қаза болып жатыр не себептен оның астарында әрине көп әңгіме бар біз ол екі жақтың ешқайсында қорғамаймыз дегенмен мынау жеке сот орындаушылар тарапынан өткізетін аукцион мәселесі ә, біреудің мүлкін оның келісімінсіз жаңағы жарты бағасына сатып жіберу мәселесі бұл жерде жаңағы адамның өкпесі ашынғандық сол жағдайлар орын алғаннан кейін осындай тығырыққа келіп тіреліп отыр ол екі бірдей мүлігінен айырылғанымен ол банктің алдындағы қарызынан құтыла алмай отыр ол деген не ол деген жүйенің дұрыс ә, жаңағындай жолға қойылмағандығы ол біздің банк саласы баяғы ә, неме жабайы капитализмнің сол жолымен әлі жүріп келе жатыр яғни халықтың үлесіне емес өкінішке қарай тағы мынандай бір жағдай бар біздің соттар енді бәріне бірдей топырақ шашпаймын кейбір соттар екі тараптың сотқа жүнген екі тараптың біреу банк саласы немесе мемлекеттік орган болса өкінішке орай соның үлесіне әлі күнге дейін шешім шығарып жатыр мен өзім қазір тәжірибеде жүрген заңгер ретінде осымен күнде бетпе бет кездесіп жатырмыз өкінішке орай қаншама ә, осы мәселеде шағымдар келіп жатыр екінші ә, жолы бұл пара берушілердің бәрі жағдайы жоқ адамдар емес қой жағдайы бар адамдар да пара береді неге өйткені менің жағдайым бар ол мәселемен мен көп жүгіргенше Э, біреудің қызметіне жүгіну немесе оны ақша арқылы шеше салу ондай да оңай шешу жолымен э, жүру сондай мәселе орын алады да яғни пара беруге де көптеген септіктер елнар ә, тоқтабайұлы ә, себептерін айттық енді ә, жаңа айтып жатыр ғой адамдар кейде пара беруге мәжбүр болады деп бірақ бұның екінші жағы да бар сияқты кейде сол пара беруді адамдар өздері бір қалыпты жағдайға алатын сияқты иә мысалы мәселесі шешілмегеннен кейін оны бір анау құжатпен жүгіріп жүруді ерінгеннен кейін мысалы иә сондай да болады ғой әрине ол осы жайлы айтсаңыз азаматтардың өзінің жұмысын жылдам жаңа мадияр ағамыз айтқандай тез шешу үшін ол шешілгенде де оң шешілу үшін өз пайдасына шешілу үшін ә, пара беруге мәжбүр болады және заңның жаңағы өзі деген сол пара беріп өзі білмейді да заңды өзі де сол қылмысқа тартылып жатқан қылмыс жасап жатқан бұл қара өз қылмыс жаңағы ұрлықпен теңдеуге болады ұрлықтан да енді ауыр пара ол одан да ауыр қылмыс соған қарамастан енді деген біздің енді қалай айтсам болады ол кісілер заң талабын білмейді де өзі ойлайды да бұл деген жай үйреншікті дүние осылай жасау керек екен дейді ол неге олай ойлайды өйткені құқықтық сауаттылығын төмен өте төмен төмендігінен яғни құқықтық сауаттылықты көтеру қазір басты мақсат болып тұр ғой бізде енді отыз жыл бойы көтеріп келе жатырмыз ғой дегенмен қоғам өзгеріп келе жатыр қазір азаматтарымыздың көбісі көз ашық көкірек ояу дегенмен әлі де жаңағыдай құқықтық санасы төмен адамдар бар ол жаңағы сіз дұрыс айттыңыз пара беруді жаңа қалыпты жағдай деп ойлайды бірақ бұндай жағдайда кез келген мәселені заңды шешу жолдары бар не істеу керек ең алдымен білікті білімді заңгерге жүгініп мына мәселені қалай шешсем деп заңды жолдарын сұрау керек содан кейін барып жаңағы келтірген мысалдың өзінде де ол адам бір мүлкі кетті екі мүлкі кетті бірақ ол мүлкіне жаңағы э, баға беріп жатыр аукцион қойып жатыр соның бәріне шағым келтіру мәселесін ешқайсымен айналыспаған өйткені өзінің құқығын дұрыс пайдалану мәселесі қазір біздің қоғамда орын алмай отыр қазір кім көп бізде заңгерлер көп иә енді өзіңіз заңгер ретінде осы жемқорлыққа қатысты түрлі сот процесіндер болып жүрген шығарсыз yeah, иә, бір екі иә. мысал келтіре отырсаңыз мысалы қарапайым халық тарапынан параны ойланбай беріп қойған бергеннен кейін сан соқпаған деген сияқты иә мысалы асығыстан бір жаңағы байқамай беріп қойдым дейтіндер болатын шығар ондай иә. енді қараңыз жалпы біз жемқорлық мәселесін айтып отырғаннан пара деген оның бір жаңағы бөлігі ғана ғой иә біз енді қазір бәленбай пара алыпты деп айтпай ақ мынандай бір мысал келтірейін қазір бізде қарасай аудандық сотында ә, процесс болып жатыр бір көшені бір көшенің ішіне кіретін жолды біреуге беріп қойған яғни 2006 жыл қарасай аудандық ә, әкімшілігі жаңағы көшеге кіреберіс жолдың үстін бір азаматқа жеке меншік ретінде берген осы уақыт бойы ол мақсатты пайдаланбай қазір мына көшенің бәрінің адамдарының кіретін жолы бәрі жасалғаннан кейін әбден күнделікті жаңағы коммуналдық қызметкерлер газ жаңағы жабдықтайтын қызметкерлер бәрі кіріп жүр сол көшенің жаңағы жолын өзінің есімен жауып қояды қоршап тастайды иә дарбазасын біз қаншама бұқаралық ақпарат құралдарын шақырдық кәдімгідей иә. қоғамдық резонанс тудырдық бірақ мәселе онымен шешілмеді мен сол кезде бірден айттым бұндай мәселе біріншіден әкімшілік енді өзің беріп қойған қаулысын өзі Э, қайтарып алу немесе жоқ қылу ондай орын алмайды себебі бірінің артын бірін жауып жүрген адамдар ал екіншіден ол сот арқылы шешілетін нәрсе мен бірден айттым тұрғындарға сот арқылы шешеміз бірақ ол кем дегенде жарты жыл уақыт алады жарты жыл мына көшеге не жедел жәрдем кірмейді не құқық қорғау органдары кіре алмайды не коммуналдық қызмет кіре алмайды көшені жауып тастаған ғой сонда көшені жауып тастаған не құрмаса қоқыс шығара алмайды өткен жолы сот процесінде судья келіп өзі ана жерден әзер өтті бір ғана жол бар оның өзі ақсай өзенінің төмен өтеді адамның өміріне қауіпті кешкі уақытта анау ә, тұрақты тұрғылықты жері жоқ азаматтар отырып ана жерде ішімдіктер ішеді адамның өміріне қауіпті тудырып жатыр ол не себептен бір жағынан жолдың үстінен жер беруге болмайды екінші жағынан ә, су қорғау аймағы деген заңды талап бар соны бұза отырып ол жерді беріп қойған бұл әкімшіліктің ісі ондай жағдайлар ә, заң талабына қарсы болса да неге орын алды өйткені Ә, бізде өкінішке орай қазіргі қоғамда бәленбайдың жеріне тиісуге болмайды ана бәленбайдың жері бар деген бір теріс пікір қалыптасып қалған бәрі соған сілтеме жасап отырады шын мәнінде заң алдында бәріміз теңбіз иә сондықтан да бәрі заң жолымен шешілу керек заңмен жүру керек дейсіз ғой иә. біз ол жерде әкімшіліктер иә. шақырдық жаңағы сәулетшілерді шақырдық олар сол жердің иесіне айтып отыр біз сізге мына жерден былай қарай кішкене шегеріп орын берейік мына жерге жолды қалдырыңыз десе ол кісі біліп отыр ғой мына тура өзеннің жағасына ештеңе сала алмайды ол жерді өзінің мақсатымен пайдалана алмайды оның басты көздеп отырғаны мыналар шуласын баратын жеріне барсын есесіне мен ә, әкімшіліктен осындай көлемді жерді басқа жақсы жерден алам деген мақсат көздеп отыр да сондайдың бәріне жол берудің өзі жемқорлықтың бір түрі ретінде саналады жақсы мәселен <coughs> енді параға қатысты айтсақ ә, мәселен ә, мынау параның жаңағы аз мөлшері көп деп бөліне ма мысалы халықтың қарапайым халықтың арасында ә, жаңағы енді бес мыңға дейінгі жаңа мөлшерде сыяқ сыйлық берсең ол жаңа параға жатпайды екен одан жоғары болып кетсе пара жатады екен деген бір енді өзіме қате түсінік секілді осының бір аражігін дұрыс ажыратып берсеңіз солай шынымен көп адамдар солай ойлайды бұл параға жатпайды дейді ол иә. негізі бес мың теңге емес екі айлық есептік көрсеткіш соған дейін екі айлық есептік көрсеткіштен асып кетсе ол қылмыстық іс болып табылады ал екі айлық есептік көрсеткіштен аз болса ә, пара берген адам мысалы мен мемлекеттік қызметкер сіз маған жаңағы төрт мың теңге берсеңіз сізге 200 айлық есептік көрсеткіш айыппұл салынады ол деген одан кейін біраз ақша ғой кәдімгі бес жүз мыңдай болады бес жүз мың төрт мың беремін деп бес жүз мың айыппұлды <laughs> арқалайсыз осы мәселені халық білу керек та дұрыс қозғап отырсыз қазір одан кейін э, сіз мемлекеттік қызметке орналаса алмайсыз сіздің жолыңыз жабылады бұның қауіптілігі сода дейсіз ғой иә ал екі айлық есептік көрсеткіштен жоғары болса сізге қылмыстық іс қозғалып тергеу амалдары жүріп не себепті бердіңіз себеп салдары анықталып сізге кәдімгідей э, соттың үкімі шығады ол 15 жылға дейін өзіңіздің жаңағы сізге енді э, соттың енді әрине сот үкім шығарып жатқан кезде сіз себеп салдарын қарайды сіз мүмкін байқамай беріп қойдыңыз ба мүмкін қалай істедіңіз бәрі қаралады дейсіз ғой әрине сот деген ол деген иә. иә қарап өзінің деген үкімін шығарады яғни менің түсінгенім параның аз мөлшері көп мөлшері деген жоқ иә яғни төрт мың теңгенің өзі пара болатын болса онда аз мөлшері жоқ деген сөз ғой оның иә, иә барлық параға жатады бәрі параға жатады иә бірақ оның мөлшері жаңағы әкімшілік немесе қылмыстық немесе өте көп мөлшерде деп қылмыстық саралауға негіз ретінде иә. болады иә жалпы мына сыйлық дейміз пара дейміз осының бір ара жігін ажыратып алайықшы бола ма сыйлық пара деген сыйлық параға жатады сіз енді сыйлық деген болмайды яғни сыйлық деген болмайды ол жаңағы мемлекеттік функцияларды орындайтын азаматқа сыйлық ретінде жаңағы сувенир берсеңіз енді әртүрлі бұйымдар бар ғой иә yeah, иә. yeah. ол параға пара болып жатады пара болып есептеледі кітап берсе ше енді ол да ол кітаптың да кітабы бар кітаптың иә. жүз yeah. мың теңгелік кітап бар өте жаңағы жақсы әшекейленген кітаптар ол жарты миллионға дейін кететін кітаптар бар сол себепті ол енді сыйлық беру негізі енді деген заң бойынша иә. мемлекеттік қызметкерлер мен мемлекеттік қызметкер емес адамдардың пікірі бұл жерде кішкене екі түрлі болады екіге жарылады дейсіз ба иә екіге жарылады себебін айтайын сіз менің туысқанымсыз сіз лауазымды адамсыз бірақ сіз мен үшін ештеңе шешіп жатқан жоқсыз мен өз шаруамды өзім ыңғайластырып жатырмын мен неге сізге құран кітап сыйлай алмаймын өзім сыйлағандықтан құрметтегендіктен ол пара болып саналмайды ғой бірақ біздің өкінішке орай тәжірибеде көріп жатырмыз лауазымды адамды атқа отырғызып қондырған үшін жұмысынан шығарып тағы да бір жағдайлар болып жатқан өкінішке орай бірақ осы жерде біз айырып алуымыз керек сыйлық деген не пара деген не мысалы үшін сыйды сіз кімге бересіз не үшін бересіз өзіңіздің құрмет тұтатын тұлғаңызға бересіз иә ол сізге міндетті түрде бір шаруаны шешіп беруі парыз емес иә яғни сіз оны құрмет тұтқаннан кейін ол сыйды сыйақыны берген кезде ол исламда да бар ә, сыйақы бергенде оны ә, жаңағы қайтарып бермеу ол шарт yeah. Иә. ол шариғаттың шарты ал сыйақыны мен сізге бергеннен кейін сіз екеуміздің арамызда бір құрмет сүйіспеншілік тағы да бір жақсы қасиеттер пайда болады ал пара берген адамнан айырмашылығы не пара берген адам ондай сыймен құрметпен бермейді ол мәжбүр болғасын береді ол артынан бірдеңе күтіп тұрады ғой сол берген кезде иә әрине артынан деген бір мәселені шешу мәселені шешу мәселені шешу үшін содан кейін жана ә, жаңа сый берген кезде адам осы мәселе ғой сый берген кезде адам өз еркімен беріп тұрса ал пара берген кезде ол соны беруге мәжбүр болып тұрады да содан кейін сый алған адамды қарастырайық сый алған адам әрине оның жаңағы ішкі сезімі бәрі жақсы болады да и жаңа біз айтқандай кітаптың да кітабы болады дедік қой қымбат кітап болған кезде сіздің сөреңізде жаңағы әрбір адамның сөресіне тұрмайтын жақсы кітап сыйға алып жатсаңыз сіз кез келген адамға келген адамға қонаққа көрсетіп мақтана аласыз ал пара алған адам өзінің парасын көрсетіп мақтана ала ма әрине мақтана алмайды ол оны жасырын алады немесе кей жағдайда форточкадан лақтырып жатады <laughs> содан кейін жаңағы Ә, сый құрмет алған адамның жүрегі тыныш табады да пара алған адам қорқынышпен әрине ол қорқыныш алла тағаладан емес ол қорқыныш құзіретті органдардан сондай айырмашылықтар төрт бөлініп деген сияқты ғой өзіне де зиян қоғамға да зиян әрине жалпы жақсы нәрсе емес қой енді <clears throat> мынау ватсап желісіне келіп түсіп жатқан сұрақтар бар екен сәлеметсіздер ме пара беруге мәжбүрлеген жағдайда туғызады әдейілеп жасырын камераға түсіріп алса бола ма шымкент қаласынан депті енді өте э, жақсы сұрақ пара беруге мәжбүрлеп жатса біздің қол орталығымыз бар тікелей хабарласу керек он төрт жиырма төртке он төрт жиырма төрт иә ол ол қазақстан бойынша ма әлде алматы бойынша қазақстан бойынша ол қол орталығымыз күн жиырма төрт сағат жұмыс істейді демалыссыз күндіз түні хабарламалар қабылданады жақсы ол сол бойынша тікелей хабарлассын ол өзі түсіргеннен ол деген әртүрлі жағдай болады да ол өзі түсіріп алып әдейілеп түсіріп әдейі мүмкін мемлекеттік қызметкерді ол өзі мәжбүрлеп жатыр ма екен ол деген қазір ол дәлелге жатпайды да ол өзі түсіріп алғаны өзі түсіріп алған дәлелге жатпайды бірақ ол заңмен қудаланбайды ғой түсіріліп алу иә түсіріп алу жоқ енді екінші тарап ә, сотқа жүгінуі мүмкін не себепті түсірдің ол рұқсат алу керек ол түсіру иә, үшін иә ондай жағдай орын алған күннің өзінде иә өзінің ә, жаңа жеке камерасына түсіріп алғанның өзінде ертең сотта ол дәлелдеме ретінде танылмауы мүмкін сондықтан да дұрыс айтып отыр бірінші жаңа телефонмен хабарласып құзыретті орган өзінің арнайы ә, жабдықталған құралдарын бергеннен кейін соған түсірілсе ол сотта бірден бір дәлелдеменің қайнар көзі болып табылады да мәжбүрлеп жатқан адам өзінің жауаптылығынан қаша алмайды жақсы тағы бір сұрақ парақорлармен күрестің ең тиімді жолы оның баласын мемлекеттік мекемелерде жұмыс жасай алмайтын қылып заң қабылдау керек сол кезде біздің елімізде парақорлар азаяды ә, деп енді ұсынысын айтқан ғой жалпы ә, пара алған адам онсыз да былай ә, пара берген адам да мемлекеттік қызметте істей алмайды ғой иә әрине істей алмайды мемлекеттік қызметте істей алмайды пара алған адам соттың үкімі шыққан адам және ортада делдал болған ол азаматта әрине әкесі үшін ә, бала әкесі үшін баласы жауап бермеу керек қой баласы үшін әкесі жауап бермеу керек ол әр адам өз индивидуум сол себепті әркім өз істеген қателігіне өзі жауап беру керек ал конституциялық құқығы бұзылады ондай көп ұсыныстар болды yeah. Иә. ол ол көп жаңағы сараланды да көп жаңағы ә, көп жерде сол сөздер айтылды баласыз жауап берсін әйелі әйелі ғана емес түгел деген бір ә, мысалы деген менің балам одан кейін немерем түгел бір мысалы менің фамилиям игіліков қой игіліктің түгел ұрпағы жауап берсін деген енді ол енді ол енді өте қисынға келмейді ғой өйткені енді ол қателік жасап отқан бір адам иә сол ол бүкіл ұрпағы жауап беретін болса онда сондай деген ұсыныстар болды себебі анау бірақ қабылданған жоқ қой олар иә қабылданбады оның үстіне қараңыз біз құқықтық мемлекет құрғанымен жаңағы әділ сот мәселесі әлі көтеріле береді да кез келген жемқорлыққа тірелгенде әділ сот мәселесі ә, сол кезде егер бір адам заңсыз сотталып кеткен болса оның үрім бұтағының бәрі жұмысқа тұра алмаса онда қандай әділдік болады Үм, ол да келмей қалады мүмкін ол деген өте білімді азамат шығар оның артынан иә. деген академиктер шығып жатқан шығар ә, осы парақорлық ә, жемқорлық тақырыбы заңда қалай белгіленген және соңғы жылдары заңға қандай елеулі өзгерістер енгізілді осы жайлы айта аласыз ба елеулі өзгерісте былтырғы жылғы біздің қасым жомарт кемелұлының жарлығын айтсақ болады ә, негізі Э, біз егемендік алған жылдан бері ең бірінші жемқорлықпен күрес заңы 98 жылы шықты содан бері жылына бірнеше өзгерістен енгізіліп жатыр қазіргі күні пара алу мәселесі 366 бапта реттелген э, ары қарай жалғаса береді э, пара алу 366 367 пара беру 368 арасында делдал болу сөйтіп жемқорлықтың біраз бірқатар баптары тізіліп берілген және жауаптылығы оған көрсетілген санкциясы ал э, жаңағы э, айтып кеткен э, жарлығымыздың ерекшелігі неде ол ерекшелікте бірінші рет қазақстанда мынау өзінің қарамағындағы адам жемқорлық әрекетін жасаса сол әрекет үшін оның басшысы жанама түрде жауаптылыққа тартылады яғни жұмыстан қызмет орнын босату керек деген кез келген мекеменің басшысы иә, заң бойынша мемлекеттік мекеменің мемлекеттік мекеме иә. қарамағындағы адам жемқорлыққа байланысты қылмыс жасаған болса онда өз жұмысынан кетуге жан жанамалы түрде жауаптылыққа тартылады деген бар жақсы сөзіңіз аузыңызда хабарласқан телекөрім бар екен тыңдай кетейік <coughs> ассалаумағалейкум сұрағыңыз қандай тыңдап отырмыз алло саламатсыздар ма кеш жарық тыңдап отырмыз алло біз шымкентте бір қызымыз мұғалім болғысы келеді бірақ жұмысқа алмай отыр бір миллион ақша сұрайды екен мхм иә жалпы не істеуге болады дейсіз ғой иә қалай жасасақ болады қалай оны орналастыруға болады енді аха ол бәрі параны қалай оны бір миллион ақша береді мұғалім жақсы рахмет сұрағыңызға бүгінгі тақырыпқа қатысты сұрақ енді ә, бір миллионды қалай жинаймын деп ойланып отырғаннан гөрі ол сұрақты сізге қойған дұрыс қой өйткені басқаша жолдар бар ғой енді бір жолы 14 24 төртке хабарласу керек немесе иә. біздің сол аумақтық департаментке барып арызын жазу керек ол бір миллион теңге негізі жұмысқа мұғалім болу үшін жұмысқа тұру тегін оған деген иә. ақша жалпы айтып жатыр ғой жаңағы аула сыпырушы немесе бір еден жуу үшін де бір үш жүз мың сұрап атады деген сияқты бір естіп естіп қаласың ғой әр жерден бірақ нақты бір бұл кісіден бір нақты фактіге сүйенген дұрыс сияқты ғой иә мысалы қараңыз ә, жаңа өзіңіз айтқанда департаментке барып арыз жазды иә бірақ э, кім айтты саған пәленбай айтты жарайды барайық бірақ ол кісі айтқан жоқпын десеші ары қарай жоқ жоқ жедел іздестіру іс шаралары жүреді ғой арыз жазылғаннан кейін жедел іздестіру іс шаралары бірден бармайды ғой әрқайсының деген айтылған сөз ол аспанға ұшып кеткен жоқ ол деген айтылған сөз тағы қайталанып айтылады ол деген э, оны деген енді мен сырларын айтпай ақ қояйын екінші рет айтылғанда далаға кетпейді ғой ол сөздер екінші рет айтылғанда далаға кетпейтін болып тұр ол иә. сөздер <laughs> ол сөз иә. қайталанады ол қалай параны алатынын да түсіндіріп береді былай істейсің былай істейсің өзінің ортасында жаңағы ақша жинаушы азаматтар да болады ол тікелей хабарласыңыз аға иә. ә, он төрт жиырма төртке немесе біздің аумақтық шымкенттің департаментіне барсаңыз жаңағындай жасырын жедел іздестіру шараларын айтпағанның өзінде Э, ол пара әкеп бер деген адам ол қолына алғанша сол мәселені қайталай береді да жаңағыдай арнайы құралдарды э, алмай тынбайды ғой ол былайша айтқанда иә арнайы құралдар тіркеп жібергеннің өзінде сол мәселе бәрі жазылады да сол дәлелдеменің қайнар көзі болып табылады яғни басы осылай басталады иә? Иә, иә әрине аха енді осы жерден тағы бір э, сұрақ шығып тұр елнар тоқтабайұлы бір кісіге қатысты пара алайын деп жатыр деген фактіні естігеннен кейін ары қарайғы процесс қалай жүреді соны бір мүмкін бір жіктеп айтып берсеңіздер оны бірден барып ұстай салып жаңағы бірден барып алып кету деген жоқ қой ондай мәселе әрине ол деген жедел іздестіру амалдары жүргізіледі бірінші арыз жазылады оған деген ә, сол арыз бойынша жаңа азаматтың өзін бірінші тексеріледі шынымен бұл деген азамат әдейі жала жауып тұрған жоқ па екен жала жабатын да кездесетін болып тұр ғой иә бұл деген өмір болғаннан кейін әр адам деген әртүрлі Э, ішінде жан дүниесінде жала жауып жұмыстан алғысы келетін азаматтар көңіліне жақпай қалған сіздің бір ауыр сөз айтып қойған сөздеріңіз бар соның бәріне деген э, әртүрлі жағдай болады да сол иә. себепті енді бізде э, сіз айтты екен деп мадияр мырзаны деген ұстап алмаймыз себебі деген бұл дәлелдемелік дәлелдер керек дәлел иә. болмаса бұл кісіні ұстап алу немесе бұл кісіге даже шақыртуға да біз заңмен бұл кісі қорғалған сіздің арызыңыз болу керек ол тіркелу керек тіркелгеннен кейін ғана біз жедел іздестіру іс шараларын жүргіземіз содан кейін ол мадияр деген кісіден тек қана сотпен құтылмайсыз <laughs> өзінің қорғауындағы барлық құралдарды пайдаланады неге байланысып едім деп сосын иә. алатауыңызды алып енді осыны екінші жағын айтып жіберсеңіз шынында да жала жауып сол жапқан жаласын дәлелдей алмай қалатын жағдайлар бар енді оған бірнеше себеп бар шығар шынында да дәлелдей алмауы мүмкін екіншіден әдейілеп жала жабылғанда әлбетте ол дәлелдей алмайды иә осындай жағдайда заң не дейді сізде бір пікір қоса отырыңыз заң э, қазір э, қылмыстан әкімшілік э, кодекстің үш тире үшінші бабына ауыстырылған егер әкімшілік ә, жаңағы заңнамамен жауаптылыққа тартылатын болса азаматтық заңнамамен моральдық шығынды өтеуге болады оның да салдары көп қазір енді түрін түс деп айтпай ақ қояйық қазіргі ә, белгілі азаматтардың артынан осындай жалған жала, жабу фактілері де орын алып жатыр және сот процесте болып жатыр жақсы ә, тікелей эфирдеміз ары қарай жалғастыра берейік жалпы сол жағдайлар басқа адамдарға үлгі болады деген үміттемін негізі ә, көрерменнің тарапынан ә, сұрақтар түсіп жатыр тағы бір сұрақ былай дейді ә, пара беруші қандай жағдайда жауапкершіліктен босатылуы мүмкін дейді пара беруші өзі алдын ала хабарласса міне мен параны талап етіп жатыр осынша не жаңағы ақша немесе жаңа, құнды зат па әртүрлі болуы мүмкін ол пара мүмкін көлік жер болуы да мүмкін жер болуы мүмкін иә, иә, иә. пәтер болуы мүмкін әртүрлі жағдай болуы мүмкін ол құнды зат болу заттар да болуы мүмкін құнды тастар болуы мүмкін кез келген сертификат иә сертификат ол жылға бір жылға абонемент бере салуы мүмкін сізге а ол да парақ оның барлығы деген бір нәрсеге белгілі бір құқық беретін нәрсе міндетті түрде қолға ұстайтын емес иә иә, иә. жаңа айттым ғой жеңілдіктер кейбір адамдар магазинге барады тоқсан пайыз жеңілдік алады ғой <laughs> ар жағы көрініп тұр ғой не мәселе сол ә, ә, сол жаңағы дүкеннен жақсы енді мынау алдын ала хабарласса ол қылмыстық жауапкершіліктен оны босатылады босатылады яғни иә. алдын ала хабарласса ә, сіздер оған бәрібір жаңағы апарып бер деген мәселені ә, талап етесіздер ғой иә ол кісіге енді жоқ апарып ол кезде былай ғой сұрап жатыр енді ол сіздерге ескерткеннен кейін апарып береді иә жоқ ара жігін ашып алу керек иә. та бұл жерде иә, иә пара беретін адамның бәрі қандай жағдайда мысалы үшін бір кісі өз еркімен пара беремін деп құқық қорғау органының қызметкеріне барып айтса ондай жауаптылықтан босатылмайды оны ескертеді сіз пара берсеңіз жауаптылыққа тартуыңыз мүмкін деп yeah. Иә. егер ол адамды мәжбүрлеп жатса mm -hmm. пара беруге мәжбүр болып жатса сол кезде барып құқық қорғау органының қызметіне жүгініп жатса mm -hmm. әйтпесе біреудің бір мәселесі әкімшілікте шешілмей тұрғаннан кейін ол пара берем деп ойлап отырып құқық қорғау органының қызметіне барса ондай көмек болмайды түсінікті ара жігін ашып жақсы хабарласқан тағы бір телекөрерменіміз бар тыңдап отырмыз кеш жарық құлағымыз сізде қандай сұрақ бар өзіне бір миллион бермесе менің баламды да келінімді қызымды еш уақытта алмайды себебі мен бермесем басқа біреу алады тағы екінші ретте орын босата ол да алмайды тағы да берген адам алады бұны қалай ішінен тоқтатуға болады жақсы рахмет сұрағыңызға жалпы бұндай мәселелер басқа салаларда да кездеседі менің де жанұямда болып жатыр деген сияқты қылып айтып жатыр осыған қатысты тағы бір мүмкін жауап беріп өтірсіз бұл ағамызға да әрине ондай ақпарат белгілі болып әр қызметкерден жұмысқа тұру үшін мұғалім болу үшін жаңағы сіз айтып жатсыз еден жуғыш иә. болу, үшін ақша талап етіп жатса оны бізге айту керек uh біз деген ә, қатты көріпкел емеспіз ғой біз деген yeah. Иә. ақпарат берілу керек бізге иә. ақпарат берілсе әр ақпарат зерделенеді оған мүмкін қылмыстық іс қозғалмаса да бірақ ақпарат зерделенеді оған ә, шешім қабылданады он ақпаратты жаңағы он төрт жиырма төртке айтсаңыз хабарласып қол орталығымызға мен, сол ақпарат деген өзіміздің жаңағы жоқ менің түсінгенім бойынша ол кісілер айтып отыр ә, миллион ә, беремін деп жауаптылыққа тартсаң да бәрібір жұмысқа тұра алмаймын ә, соның бірден бір жолы миллионды беріп жұмысқа тұрғыза салған тыныш деген сияқты әңгіме ғой деп ойлап отырмын ар жағынан шын мәнінде бұл жұмыспен қамту мәселесі егер қазір өзінің мамандығымен жұмыс істемей жатқан адамдар да көп қой міндетті түрде бір мектептің бір сыныптың мұғалімі болу шарт емес егер ә, жаңа келініма қызыма жұмыс таба алмай отырса жұмыспен қамту орталығына барып тіркелу керек қазір мемлекеттік бағдарламалар өте көп қазір жеке кәсіпкерлерге де көп мүмкіндік беріп жатыр егер ә, азамат диплом алғаннан кейін үш жылдың ішінде өзінің диплом бойынша жұмыс істемей жаңағы ә, жұмыспен қамту орталығына барып тіркелетін болса оның айлығының белгілі бір пайызын жарты жыл бойы мемлекет төлеп отырады сонда кәсіпкерлікке де жеңіл мына адамды жұмысқа тұрғызу да оңтайлы болады ондай жаңағы ә, заңды білмеу құқықтық сананың төменділігі және ақпараттарды ә, зерделемеу мәселесі ғой бұл жерде қосасыз ба ана білім министрі мектепке қабылдауды директорлерді тағайындауды жаңа тәсілмен қазір деген қабылданады деп иә. бекітті ғой иә. сол себепті мектеп мұғалімдері де сол тәсілмен қазір жұмысқа қабылданады жақсы енді тақырыпқа тұздық ретінде айтып өтейік <coughs> форум kz сайтынан алынған мәлімет жыл басынан бері дейді биылғы 2021 жылдың басынан бері сыбайлас жемқорлық бойынша 570 адам сотталған екен яғни 17 жетінші қыркүйек күні жарияланыпты осы материал оның ішінде 138 адам пара алған үшін 237 адам пара берген үшін 12 адам делдалдық үшін 78 адам алаяқтық үшін 42 адам ұрлық үшін 42 адам лауазымдық өкілеттігін теріс пайдаланған үшін 11 адам билікті немесе лауазымдық өкілеттіктерін асыра пайдаланғаны үшін ә, жауапқа тартылған екен яғни осы жерде ә, мәліметтерді қарай отырып жалпы параның түрі көп екеніне тағы бір көз жеткіземіз иә түрі көп пайдалану ұрлық соның бәрі сол жемқорлыққа кіреді екен ғой иә, иә, иә. біз тек қана ақшалай деп жүрсек жақсы рахмет тағы бір хабарласқан телекөрермен бар тыңдап өтейік сұрағыңызды қысқа нұсқа қойсаңыз қай қаладан хабарласып отырсыз тыңдап отырмыз ассалаумағалейкум мен мынау өзбекстан республикасы қазақстан автономиядан келген қазақпыз ғой елбасшымыз нұрсұлтан назарбаев әбішұлы шетелден келген қазақтарға екі айда азаматтық берілсін деді біз көшеде жүрміз баратын жер жоқ квартирама квартира жүрміз дейтін нан жоқ біз қайда барамыз не қыламыз қайда барып жер бермесе бермесін үй бермесе бермесін бір иә. паспорт берсе болады ғой аға мен қалуға азаматтық алуға сізге нақты не нәрсе кедергі болып жатыр соны нақты айтсаңыз иә былай құрғақ сөзбен емес маған кейінге кейінге деп алдайдан бері қаңғып қойды бізді аха ақша дәметкен оқиғалар кездесті ма кездескен жоқ па жоқ ондай туралы ол мәселе айтылған жоқ ол аха мен қаскелең қаратайский районының үстінен мен арыз жаздым ровдның үстінен екі мәрте астана нұр сұлтан қаласына енді нақты бір жауап айтылмай жатыр сіздер документ берсін болмаса я қазақтардың бәрін қайтарсын деп жақсы сұрағыңызды түсініп отырмыз аха бұған қалай жауап бересіз яғни ақша сұрау фактілері жоқ дейді яғни сіздерге қатысты емес шығар мүмкін бірақ іс ары қарай шегеріле береді дейді да алты ай жауап беру үшін көп мәселелерді анықтау керек та иә. келгеніне қанша уақыт болды эфирде ма сұрақ жоқ эфирден үзіліп кетті қазір келгендеріне қанша уақыт болды мен енді ол жаңағы көші қон мәселесі бойынша өте көп адамдар келеді оның үстіне өзбекстаннан көрші елден ә, олар жаңағындай ә, құқықтық сауатсыздық және делдал адамдарды іздей бастайды өз бетімен тезірек шешу үшін өз бетімен заңдастырылып тұрған ә, жаңағы көші қон полициясына бармайды өйткені жаңа қайтарып жібереді деген қорқыныш үрей ма құжаттан айлық қаламын деген ба немесе жұмысқа салып қояды деген ба бір өздерінің миларына қондырып алған бір екі үш себептері бар қаншама маған келіп жатыр ғой немесе кейбіреулері бар келіп жақта тұрмысқа шығып екі үш бала тауып алады бірақ құжаттарын рәсімдеуге қолы тимейді да құжатының мерзімі өтіп кетеді не мына жақта рәсімделмейді не ана жақта рәсімделмейді иә сондықтан да бұл жаңағы азаматтық алу мәселесі енді ол пандемия кезінде ешкім келіп жатқан жоқ yeah. Иә. пандемия басталғанына екі жылдай уақыт болды сондықтан да бұл кісілердің келгеніне қанша уақыт болды және осы уақыттың ішінде неге ала алмай жүр қандай себептер орын алып жатыр соның бәрін білу керек та содан кейін барып әрекет жасау керек негізі ә, кез келген жағдайда ол ә, өзбекстан азаматы болса да бізде мына халыққа қызмет көрсету орган, орындарынан не алуға болады жаңағы электрондық кілтті сонымен үйден шықпай ақ барлық құзыретті органдарға мәселені шешуге болады иә иә арызданып иә. Э, электронды түрде э, шешілмей жатса шағым келтіріп солай мәселені шешуге болады болмаса тағы да білікті білімді заңгерге барып осы мәселе бойынша кеңес алса заңгердің өзі ақ шешіп береді болмаса он төрт жиырма төртке хабарлассын солай егер иә? талап етіп жатса иә, иә. ақша талап етіп жатса жақсы хабарласқан тағы бір телекөрермен бар тыңдап отырмыз құлағымыз сізде қандай сұрағыңыз бар ассалаумағалейкум уағалейкум ассалам э, вообще елбаны бір ұшырағаннан қарбайтын ұшырады соңында сонда оның елбаны емес екенін болмаса қараның сол ұшырап жатқанын қалай дәлелдей алады жақсы рахмет автор деді иә енді солай деді ма нақты естімедім негізі автоцон деді ғой деймін иә былай ғой бұл алаяқтық фактісі да алаяқтық фактісі жаңа сіз анау нені статистиканы келтіріп жатқан кезде алаяқ фактісі де орын алды неге жемқорлық мәселесі алаяқтыққа ауысып кетеді өйткені арасында делдал болып жүрген адам мен белгілі бір лауазым иесімін мен сенің мәселеңді шешіп беремін деп ақшасын алады да ол адамда жоқ ақшада жоқ иә. оның ол мәселені шешуге ешқандай қатысы жоқ жоқ болып кетті ғой бұл кезде парақорлықпен сараланбайды себебі иә. лауазым иесі емес оның құзыреті жоқ бұндай жағдайда функцияларды орындалмайды орындалмайды сондықтан да ондай жағдайда алаяқтық болып кетеді енді бізде көп тараған мынандай сөз бар ғой ә, менің танысым бар ол танысым танысым бар ол танысымның танысы ана істі шешетін адамды таниды деген сияқты да <laughs> сондай мәселемен адамдар таныс іздей бастайды ана мәселені шешудің жолдарын қосасыз ба сіз бұған қатысты енді бұл шынымен жаңағы арағайындық дейді ғой жаңағы арада жүрген делдалдар осыларда жауапқа тартыла ма егер шында да делдал болып екеудің арасындағы мәселені шешіп беру үшін әрине тартылады пара берген де ортасында пара алушы да ортасында жаңағы қанша бес алты посредник дейді ғой ол делдалды иә, иә. бес алты посредник болса да ә, барлығы жауапкершілікке тартылады өзінің жаңағы кінәсіне байланысты жаңағы жасаған қылмысына байланысты одан кейін мына келесі мәселе мынау автор сонда еді қандай енді мәселе э, басын естімей қалдық қой қазір оңай ғой машинаны тезірек оформлять ету ол өте иә оңай қазір каспиден автоцонға бармайық та оформлять етуге иә иә үйде отырып үйіңе алып келіп береді ғой өзімнің нөміріңді өзімнің мысалымды айтайыншы мен өзімнің көлігімді жаңағы учеттан шешіп басқа көлік алуым керек болды ойлаған ғой енді өте уақыт көп уақыт алатын шығар деп бірақ заң жолмен кәдімгі бәрін жасап екі сағатқа жетпейтін уақытта хабарлама келіп тұр ғой сіздің құжатыңыз дайын деп енді сондай деңгейде деңгейге жетсе біздің да енді мынау халыққа қызмет көрсету орталықтары онда парақорға жүгініп қажеті не деген мәселе ғой иә. мемлекеттік қызметті барлығын президент айтты ғой жүз пайыз цифрландырсақ иә ол э, ортада жүрген делдалдар да болмайды кішкене біздің жаңағы құқықтық санамызды өсіруіміз керек одан кейінгі жаңа цифрландыруды өсіруіміз керек білімімізді өсірсек э, үйде жатып ақ бүкіл мемлекеттік қызметті алуға болады мынау жаңағы миграционный полицияның жұмысы дейді ғой оның да жұмысын үйде отырып ала беруге болады қазір цифрландырылған иә жаңағы мынау мемлекеттік кіріс департаменті дейді ғой налог төлеу керек дейді yeah, иә, иә. үйде отырып е салық деген не бар жаңағы сайт бар сонымен де үйде отырып налогыңды төлей салуыңа болады сен жеке кәсіпкер болып yeah. Иә. ешқайда бармай ақ тып тыныш тіршілігіңді жаса да кішкене құқықтық сауатыңды ә, информатиканы дей ма қалай деп айтамыз сен деген кішкене сол ә, электрондық мемлекет қызметті алуды кішкене Э, жетілдірсе енді э, жақсы рахмет э, кешіріңіз сөзіңіз аузыңызда тағы бір хабарласқан телекөрермен тыңдап алайық <coughs> алло тыңдап отырмыз ассалаумағалейкум қоятын сұрағым мысалы біз мемлекеттік органға жұмысқа кіретін кезде бізде мысалы мынау директорлар мынандай сұрайды енді былайша айтқанда пара деп сұраймыз ғой ол бізде бір сыйлық сұрайды енді сол сыйлықты мысалы бермейтін болса бізді жұмысқа алмайды сонда біз қай жаққа барамыз кімге кімге жолығамыз ал біз шын мәнінде бір кісіге барып жолығатын болсақ ол дәлел жоқ та ол жерде қалай дәлелдейміз бұл бірінші сұрағым ал екінші сұрағым мысалы біз мемлекеттік органда жұмыс істейміз басқамыз ауысып ауысқан кезде мысалы адвокаты дейміз немесе директор келеді да бізге айтады мысалы осындай осындай бастық ауысты соған подарка беру керек деген сияқты қылып енді барып үшін сол меніңше тіректеп да бізде енді соның алдын қалай аламыз кімге жолығамыз жақсы рахмет қандай құқықтарымыз бар осыны бір толық түсіндіріп кетсеңіздер рахмет сұрағыңыз түсінікті сіз бағдарламамызға енді қосылған болуыңыз керек бұған дейін қай жаққа хабарласу керек екені қандай қадам жасау керек екені айтылды иә, иә. тағы бір шегелеп өтсеңіз иә екеуіңізге де қойылатын сұрақ енді құрметті жаңағы көрермен сұрағыңызға рахмет тағы қайталап өтейік он төрт жиырма төрт колл орталығына хабарлассаңыз сізге деген ә, барлығын түсіндіріп береміз сіз... хабарласқанда аты жөнін айту міндет па міндет мен пәленбай пәленбаймын осындай мекемеден хабарласып отырмын мынандай мәселе бойынша басшылық жаңағы мына отдел кадрға сыйлық бермесең болмайды деп жатыр деп ашық айту керек қой ашық айту керек ол ашық айтпасаңыз мүмкін сіз әдейілеп сол басшыны ә, сол орынға мүмкін сіз таласып жатқан шығарсыз ол да мүмкін <laughs> сондай жалғастырып э, мәселелер бар да біз деген телефонмен мынау кісі хабарласты екен деп бітті мынау мадияр мырза жаңағы парақор жемқор екен деп бұл кісіні ұстай алмаймыз дәлелдер керек әр айтылған сөз дәлел жаңағы құжаттармен жаңағы фиксация болу керек дейді ғой иә иә дәлелдер болу керек иә дәлелдер болу керек сол себепті он төрт жиырма төртке хабарласыңыз немесе алматы қаласында болсаңыз жібек жолы он беске бізге келіп біз сізге қалай Ә, қандай сыйлық талап етті екен енді ә. сол бойынша мәселені біз қарастырамыз немесе былай ә, консультация дейді ғой соны алып айтуға болады ма сіздерге барып бізге осындай жағдай болып жатыр мен ешкімді айыптап жатқан жоқпын бірақ енді ә, осындай жағдай болған жағдайда мен не істеуім керек деп иә әрине солай ма біз барлығын түсіндіріп береміз бізде жаңадан соғылған антикор орталығымыз бар сол жақта қарапайым халықты күнделікті қабылданады біздің басшылығымыз қабылдайды оның орынбасарлары бар ә, біз сияқты қызметкерлер бар бүкіл заң талаптарын түсіндіріп береміз қайсысы сыйлыққа жатады иә, қайсысы параға э, жатады иә, анықтаймыз дейсіз немесе ол кісі айтуы мүмкін міне маған әдейі алып келді деп жаңағы директоры жаңағы сол кісіге жазуы мүмкін бізге келіп одан бұрын келіп бізге жазса анау сыйлығын апарған адам кінәлі болып қалады сол иә, қораға кірейін деп тұр ғой былайша айтқанда иә қазақи тілмен айтқанда қосарыңыз бар ма қысқаша қосарым жоқ жаңағы алдағы мәселе бойынша ә, біздің мынау ә, электронды үкімет егу порталы электронды кілт арқылы қазір көптеген ә, шаруаларыңды үйден шықпай ақ шешіп аласың біз ә, заңгер ретінде де сот кабинеті бар электронды портал бар жаңағы е салық бар бәрін пайдалану арқылы кез келген мәселені сол отырған жеріңізден шықпай ақ шешу мәселесі кәдімгідей оңтайландырылған оны мынау алдында тәлім тв бағдарламасында соның қалай анықтама қағаздарды қандай жолдан алуға болады бәрін көрсетіп отыр бәрі айтылған дейсіз ғой жақсы айтылып отыр талғардан хабарласқан мынандай сұрақ бар қысқаша жауап берсеңіз дәрігер емдегені үшін айлық алады дұрыс па әрине бәріміз айлық аламыз ғой сол сияқты бірақ біз ауруға жақсы қарасын деп кейде сыйлық ретінде қалтасына бірдеңе салып жібереміз дейді біз деп отыр өзін кінәлап отыр да бермесе ұят сияқты дейді осы анау немесе бірдеңе дәметіп тұратын сияқты ма бұл пара бола ма болса онда өзімізді пара беруге оны да пара алуға үйретіп жатырмыз ба сауатты жауап күтемін рахмет деп қойды өте жақсы сұрақ иә енді дәрігер жалпы осындай кезде ұялуға бола ма ол ұят дейді да бермесең ұят дейді еңбекақысын алып жатыр дәрігер иә. енді мынау заң тұрғысынан айтайын сізге дәрігер ол мемлекеттік қызметкер емес жаңағы мемлекеттік функцияны атқармайды бірақ жаңағы менен дәрігер ақша талап етіп жатыр десе ол алаяқтық бабымен ә, жауапкершілікке тартылады ол мысалы деген өз өзінің жаңағы қалай бергенін енді біз білмейміз ғой өз дәрігерге мүмкін ә, жаңағы операция жасаймын иә бірақ сен бірінші ақшаңды бер дейді кейбір дәрігерлер енді ондай кезде өзің үшін жаңағы денсаулығың үшін деп кетпеу үшін мәжбүрлеп Беру мүмкін ондай фактілер де бар бізде сосын қараңызшы ондай фактілер тіркелетін болса сол адамдар енді былайша айтқанда екі дүниеде де жаңағы қиын жауапқа иә, тартатын иә, болып тұр ғой өйткені иә, қараңызшы адам пышаққа түсейін деп отыр пышаққа түсердің алдында келіп егер сен пәленбай ақшаны бермесең дегендей иә? иә енді өте ұят нәрсе ғой біз екі дүниеде де абыройдан айырылу мәселесі бізде иә. хадисте де көрсетілген пара алушы да пара беруші де ортасындағы делдал да алланың лағынетіне ұшырайды деген хадис бар хабарласып отқан тағы бір телекөрермен бар бәлкім соңғы болу керек тыңдап отырмыз сұрағыңызды қысқа нұсқа қойсаңыз ассалаумағалейкум уағалейкум есімім азамат болады қарағанды облысынан хабарластым мен жемқорлық туралы көріп телевизор жемқорлық жайында бүгін жемқорлық жемқорлықпенен қазақстанның бүкіл саланы қамтып кеткен дүние ғой қазір ше қазіргі таңда жемқорлықтың бармаған кірмеген саласы жоқ та енді именно жаңа қосып қойсаң жұмысқа тұру жайында айтып отырсың иә сұрағыңызды нақтырақ қойсаңыз иә оны айтылды ол мәселе сұрағыңызды қойсаңыз түсініктім енді енді мынандай тема бар ғой ол жерде жұмысқа мысалы үшін сіз айтып отырсыз біз осындай бәленше деген нөміріне хабарласу керек деп ше оның ар жағында халық болған соң естіп отырмыз ғой бәленше өткен екен бәленше түскен екен деп ше мысалы үшін ақша берген болса мен анау бастық менен ақша сұрады десе ол адамды мысалы үшін былайша айтқанда галочка қойып қояды кейін ол адам ол компанияда өрісе таянып қойып бәленше тоқылдап деген сияқты нәрселер ше оның болашақта ол адамның ар жағындағы өміріне кері әсерін тигізіп жақсы рахмет рахмет э, сұрақ түсінікті осы жерде заңды мен тағы қоса кетейін мынау э, сыбайлас жемқорлықты хабарлаған адам заңмен қаншалықты қорғалады деп тұр ғой былайша айтқанда хабарлаған адам бір мекемеде болғандықтан кейін білініп қалса абыройсыздыққа ұшырап кейін жұмыстан шығып өз өзіне зиян жасап алады деп отыр ғой солай ма дейді әлде олай емес пе енді ол абыройынан айырылады деген абыройынан айырылады өзің деген жаңағы ортасынан жаңағы э, жаман азамат болады деген ол адамның өзіне байланысты иә заң бәріне бірдей пара талап етті ма сол басшы жауап беру керек сіз мысалы деген мәжбүрлеп тұр ғой параны бер деп тұр ол кісі иә саған мынандай жеңілдік болады немесе тағы ә, жұмысқа тұрғызамын жұмысқа тұрғызамын немесе жаңағы э, премия беремін деп әртүрлі yeah. Иә. мәселелер бар ғой жаңағы мына иә. медиктерге деген ә, көп ә, больницаның басшылары жаңағы ковидқа араласпаса да өзінің таныстарымен жаңа сөз байласып бір миллион екі миллион үстіне деген премия ретінде төлеген әртүрлі жағдайлар немесе қазір жаңағы вакцина салды деп жалған иә, құжат жасау мәселесі бар иә ол алаяқтық па парақорлық па ол енді парақорлыққа жатпайды ол алаяқтыққа кетіп қалады иә жақсы енді вакцина мәселесін қозғайтын болсақ оған тағы бір ауқымды бірнеше иә, иә. бағдарлама керек <laughs> енді хабарымыздың аяқталуына аз уақыт қалды сол себептен тағы бір екі сұрақты қамтиын деп отырмын ә, жалпы ә, парақорлық пара қорлық жайлы хабарлаған адам ә, он төрт жиырма төртке хабарлайды оны айттыңыз қандай сыйақы алу мүмкін әлі де сыйақы алу деген мәселе бар ма өте жақсы сұрақ көрермендердің назарында болатын сұрақ жаңа деген 1 миллион теңге деп жатыр ә, әртүрлі ә, ақшаның құны айтылып жатыр ғой иә иә сол себепті ә, парақорлық туралы бізге деген хабарласып сол дәлелденсе 80 мың теңгеден 11 миллион теңгеге дейін алады сыйақы алады сыйақы алады сол дәлелденіп келе соттың үкімі шығып анау азамат деген үкімі жазасын тартып жатса 11 миллион теңгеге дейін сыйақы алады иә сыйақы алады сол кезде бұл жаңағы азамат қарап қарап етті емес иә. жаңағы жұмыстан спокойно 11 миллион теңгесін алып кете берді <laughs> болады қазақ енді айтқыш дейді жаңағы орысша сөздер бар ғой жаңағы ондай болмайды дейсіз ғой жалпы иә ол керісінше сыйақын алып сыйақысын алады одан кейін азаматтық ол деген азаматтық борышын борышы жақсы енді тағы бір қорытынды ретінде қойылатын сұрақ ә, әлеуметтік желілерде қазір бірдеңе жаза салу айта салу өте оңай болды ғой үйдің түкпір бөлмесінде отырып ақ анау жемқор екен мемлекет қызметкерлердің бәрі жемқор депутаттардың бәрі ұйықтап отырады бәрі жейді ішеді деген осылай осындай сөздерге қарап кейде қарным ашып отырады бұл сөздің ешқандай жауапкершілігі жоқ па сонда ол бүкіл барлығы жемқор деп қара күйе шағуға болмайды ғой деймін да кейде мен осыған бір ауыз пікір қосыңыздаршы біздің өмірде болсын әлеуметтік жерде болсын әрбір айтқан сөзіміздің ауыртпалығы болады иә yeah. Иә. Э, жаңағы әлеуметтік желіде айтқан сөздері э, егер ескеріліп дәлелденіп жатса әрине міндетті түрде ол жауаптылыққа тартылады yeah. Иә. сондықтан да мына көрермендерге айтарым әлеуметтік желіде кез келген жағдайға байланысты өзінің пікірін білмес бұрын білдірмес бұрын ойлану керек та саралау керек өзінің ойын жеті рет өлшеп бір рет кес дейді ғой қазір иә ә? міндетті түрде өйткені yeah. Иә. ол э, екі өмірде де бізге абырой бермейтін ақиқат бірақ mm -hmm. өзінің айтар ә, жаңағы білдірер ойына айтар сөзіне саралап бір тоқтағаны дұрыс әрине ол әртүрлі жағдайдың бәрін жаза беруге болады әлеуметтік жағдай иә. жаңағы желіге бірақ ол үшін заң талаптарына сәйкес жаңа ағамыз айтып кетті ғой сұрағы болады одан кейін ол жауап береді <coughs> азаматтық кодекспен немесе қылмыстық кодекспен ол, ол біреуді мысалы деген тікелей маған жала жауып жатса мен деген ол мысалы мен қылмыс жасады деп тағы бірдеңке әртүрлі енді қауесет сөздер көп иә, жеп қойды ішіп қойды жеп қойды ішіп қойды ананы істеп иә мен деген мысалы ровд барып заявление жаза аламын осы кісіге деген маған жала жауып жатыр деп қылмыстық іс қозғасын деп яғни әлеуметтік желіде әлі де осындай фактілердің азаймай отқандығы бізде мына жәбірленуші тарап қоя берші соны деп қоя салатын сияқты жаңа өзіңіз айтқандай иә. егер де оның жаңағы заңды түрде міне жазып сен қай жақтан алдың бұл нәрсені сен неге барлығына бірдей қара күйе жағасың ол жерде кімге айтқанына қатысты оны да ойлану керек өйткені барлығы деп не қылады ғой жазады ғой сосын егер ол танымал адамға қатысты болса олар бейжай қарамайды себебі оның қоғамдағы орны жаңағы беделі ол үшін маңызды егер ол жаңағы жала жауып жатқан кезде үндемей қалса ол сол пікірмен келіскен соны өзіне жақсы мойындады деген сияқты пікір қалыптасып қалады да халықта мемлекеттік ол да өз беделін қорғау иә, үшін иә. тікелей сотқа береді өзінің деген заң талаптарында сақталған жақсы рахмет сіздерге енді бұл тақырыпты тағы да бір екі сағат қаузауға болатын сияқты бірақ уақытымыз өте шектеулі алтын уақыттарыңызды бөліп студиямызға келгендеріңізге рахмет істеріңізге сәттілік тілейміз елімізде жемқорлық азая берсін екі мың отызыншы жылы қазақстан өркениетті елдердің қатарына қосылсын деген тілектеміз құрметті телекөрермен осымен хабарымыз аяқталды бүгін бізде қонақта болған қазақстан республикасы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс қимыл агенттігі алматы қаласы бойынша департаментінің аса маңызды істер жөніндегі аға офицері ернар тоқтабайұлы және заңгер мадияр аймырзаұлы құрметті телекөрермендер бүгінгі бағдарламамызда айтылғанындай пара беруші де алушы да ортасында жүрген делдалдар да егер кінәсі дәлелденсе заң бойынша жауапқа тартылады екен сол себептен сан соғып қалмау үшін өкініп қалмау үшін бүгіннен бастап пара берудің пара алудың алдын ала жүрейік еліміз қуатты өміріміз шуақты болсын